हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा अहम है जो स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो कभी-कभी क्या होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे पैटर्न के बारे में पूछ लिया जाता है अब ये पैटर्न कैसा होगा देखिए पैटर्न किस तरीके का होगा स्टार पैटर्न आपको दिया जा सकता है यहाँ पे देखिए अलग-अलग रूल्स बन रही है ये ठीक है तो यहाँ पे ये कुल मिला के पांच रूल्स मैंने बना दिए अब देखिए इसमें कॉलम्स बढ़ेंगे तो कॉलम बढ़ेंगे तो पहले एक कॉलम था ऊपर ऊपर ये देख सकते हैं ये एक सिंगल था फिर यहाँ दो हो गया ठीक है फिर यहां तीन हो जाएगा इसी तरीके से ठीक है ना और ये स्टार के फॉर्म में होगा ठीक है स्टार के फॉर्म में ठीक है मैंने यहाँ कट किया लेकिन इसको स्टार के फॉर्म में आप मान के चलिएगा ये चार हो गया फिर लास्ट में करके ये पांच हो जाएगा छह हो जाएगा दस हो सकता है कितना भी हो सकता है ये ठीक है ये तो एक एग्जाम्पल देने के लिए केवल बता रहा हूं और ये एक आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल शेप बनता हुआ आपको नजर आएगा ये देखिए ये ट्राइंगल शेप बन रहा है ना अब ये ट्राइंगल शेप जो बन रहा है ये हम कैसे बनाएंगे पाइथन में कोडिंग की मदद से यहां पर सवाल उठता है तो सबसे पहले तो पाइथन को ओपन कर लेना है आपको इक्वल टू यहां पर देखिए इंट अब जब भी इंट इंटर करेंगे तो इंटीजर ही एंटर करेंगे ऐसा तो है नहीं कि फ्लोट में पर कॉलम की संख्या आप एंटर करेंगे इंटीजर में ही तो करेंगे यहां पे enter the number of rows ये कर दिया enter the number of rows ठीक है अब ये कर देने के बाद करना क्या है आपको यहां से इसको पकड़िए और यहां से इसको पकड़ने के बाद एंटर कर दीजिए नीचे और यहां पर आने के बाद क्या करना है यहां पर अब आपको लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे यूजर द्वारा एंटर किया गया जैसे मान लीजिए यूजर ने फाइव एंटर कर दिया तो फाइव एंटर करने का मतलब कि फाइव बननी चाहिए फाइव बने इसके लिए हम लूप लगाएंगे तो ये लगाया लूप रेपिटेशन के लिए और यहाँ एक वेरिएबल आई बना लेते हैं आई इन रेंज का इस्तेमाल करेंगे रेंज एक माइनस करके देता है ये आपको पता ही है ठीक है और यहाँ पे ए लिख देंगे ए यानी कि आई इन ए आई इन ए का मतलब हो गया तब तक चले जब तक कि ए तक ए ए से एक कम हो जाए मतलब ए में फाइव है तो फोर प्रिंट होगा ठीक है ना आई बात समझ में अब देखिए आगे क्या करना एक और पीसी के अंदर हम एडजस्ट करते हैं अब जे जे कर दिया मैंने ये जे है थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे देखिए जे इन रेंज इन रेंज ये कर दिया अब यहां पे क्या करेंगे यहां पे कर देंगे हम i plus one i plus one का क्या अर्थ है जैसे मान लीजिए कि यूजर ने एंटर किया फाइव ठीक कुछ भी एंटर किया यूजर ने तो इतने रोज बन जाएंगे लेकिन जैसे यूजर एंटर करेगा देखिए ध्यान से अब यहां पर मैं क्या करता हूं एक काम और करता हूं यहां पे प्रिंट करवा लेता हूं जैसे स्टार पैटर्न प्रिंट कराना है ना हमें तो ये देखिए ये स्टार पैटर्न हो जाएगा हमारा और यहाँ पे एंड कर लेता हूं एंड ठीक है यहाँ पे एंड यूज कर दिया और यहाँ पे एक एक, एक बार स्पेस कर दिया इस तरीके से और अब क्या करेंगे यहाँ लाइन चेंज करने के लिए प्रिंट करके और यहाँ बैक्सलेस एन लगा देते हैं ताकि लाइन भी चेंज होती रहे तो बैक्सलेस एन तभी लगाया जाता है जबकि लाइन चेंज करती है अब ये तो हमारा कोड हो गया लेकिन यहाँ पर वापिस आते हैं ये जो है ना ये हिस्सा यहाँ पर वापिस आते हैं और समझने करते हैं कि इसका क्या मतलब निकलेगा अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए यूजर ने फाइव एंटर किया तो फाइव बन जाएंगी तो ये देखिए ये वन रो ये ये स्टार ही है स्टार वाला पांच को बनेगा ये देखिए तीन चार और ये पांच ध्यान से देखिएगा ये पांच यूनिट तो बन जाएंगे लेकिन अब हमें कॉलम्स भी तो चाहिए होंगे यहाँ इस वाले पे ध्यान दीजिएगा इसको तो मैं अलग कलर से थोड़ा डिफरेंट कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये वाला ये वाला हिस्सा ध्यान दीजिएगा for j in range i plus one i में वैल्यू वन है तो ये हो जाएगा आई प्लस वन यानी कि टू हो जाएगा यहाँ पर टू आ जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे थ्री आ जाएगा जैसे आई की वैल्यू टू होगी तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा आई की वैल्यू फोर होगी तो फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा ये समझ में आई बात ये देखिए ये फोर हो गया देन ये फाइव हो जाएगा तो ये इस तरह का पैटर्न हमें मिल जाएगा और क्योंकि बैक्सलेस एल लगाया है तो लाइन भी चेंज होगी और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए स्टार पैटर्न हमने दिया ही है यहाँ पर जो लिख देंगे वही प्रिंट हो जाएगी ठीक है अब इसी चीज को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर लेते हैं देखते हैं कैसे ये पॉसिबल है ठीक है चलिए ये चलते हैं ये आ गया मैं पाइथन के आईडी e पर अब यहां पर हमें लिखना है जैसे मान लीजिए हमने बनाया था ए तो यहाँ लिखा a is equal to int input क्योंकि इंटीजर ही एंटर करने वाले हैं तो int input enter a number तो ये कर दिया एंटर अ नंबर या enter the number of room कर सकते हैं आप ठीक है enter the number of room number of room R W S ये कर दिया हमने इसको बंद किया एंटर किया यहां पर जैसे ही आते हैं तो अब यहां लूप लगाते हैं तो फॉर आई इन रेंज ये लगा दिया आई इन रेंज अब यहां पे क्या करेंगे आई इन रेंज क्या देंगे तो यहां पे हम दे देते हैं ए ठीक है यानी ए तक ये प्रिंट ए से एक कम प्रिंट करें रेंज का मतलब होता है एक घटा के ठीक है वैसे तो प्रिंट इतना ही करता है जितना होता है लेकिन जीरो से स्टार्ट करता है ठीक है एंटर करेंगे यहां पर आएंगे जैसे ही आएंगे तो यहां फिर फॉर लूप लगाएंगे फॉर जे इन रेंज कर देंगे और जैसे ही जे इन रेंज करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जे इन रेंज करने का परिणाम ये होगा कि आई में एक हमें जोड़ देना होगा क्योंकि तो हम चाहते हैं कि अगर आ, एक है कॉलम तो जाए पहले तो एक ही रहेगा फिर दो हो जाएगा फिर तीन हो जाएगा फिर चार हो जाएगा ऐसे करके ये चलता जाए इसी के लिए मैं ये कर रहा हूं तो ये हमने कर दिया है अब यहाँ पे क्या करना है प्रिंट फंक्शन को यूज कर लेना है और जैसे ही प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ, यहाँ पर स्टार ही हमें पैटर्न प्रिंट कराना है आपको जो पैटर्न प्रिंट कराना हो यहाँ पे डबल टेक्स्ट में दे सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है अब यहाँ पे क्या करूंगा एंड एंड यूज करूंगा एंड ठीक है इज इक्वल टू यहाँ पे डबल ओपन डबल क्लोज ये हो गया ठीक है इस तरीके से कर देना है आपको और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो ये लिखा प्रिंट और यहाँ पे लगाएंगे बैक स्लैश एन ये लगा दिया बैक स्लैश एन ठीक है जरूर दीजिएगा आप कॉलन लगा लीजिएगा ठीक है अब होगी आप पाइथन के ट्रेडिशनल आईडी पर काम करते हैं तो हो गया ये बिल्कुल सही है अब अब ये चल जाएगा तो यहाँ कह रहा है enter the number of rows तो अगर मैं फाइव करता हूं तो यहाँ देखिए फाइव रोज का पैटर्न प्रिंट हो रहा है ठीक है चलिए कुछ और चला के देखते हैं फाइव करते हैं और यहां पे मैं 10 कर देता हूं तो 10 रूम्स का पैटर्न ये प्रिंट करके हमें देगा देख सकते हैं एकदम इजी है एकदम आसान है अगर आपके एग्जाम में इस तरह का पैटर्न आता है तो आसानी के साथ बना सकते हैं ठीक है अब मान लीजिए आपको स्टार नहीं बनाना था तो, तो यहां से स्टार हटा दीजिए ठीक है आपको वन का पैटर्न बनाना है यहाँ वन लिख दीजिए और इसको सेव कर लीजिए और F5 कर दीजिए तो आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं 5 एंटर करता हूं तो 5 इस तरीके का एक पैटर्न प्रिंट होगा ये यूजर द्वारा मैंने किया है उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी वीडियो और इसको फॉलो कीजिएगा एग्जाम में जरूर ठीक है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ओके